ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿನಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತಲೆನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ತೇಲುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಲು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೈಲ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೈಲ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಏಕೆ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಾಂತೀಯತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಪಘಾತ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಧನಲಾಭ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳ್ಳತನ ಆಪ್ಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಡತನ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೋಗವಾಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಚಿಡಿ ನಾವು ಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಂಗಳು ಅನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಜೀರ್ಣ హాఫ్ సెంచరీ అదేనో హాఫ్ సెంచరీ విజయకార్ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಅಜೀರ್ಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಳಿ ಮೊದಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊದಲ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೋಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಡಿ ಜೀರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೆಲ್ಲ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾಯಿಯ ಎದೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು Thank you. Thank you. Thank you. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಹೊತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾತ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾತ್ರಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಣ್ಣ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಬಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶುಭ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಧನ ನಷ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಧನಲಾಭ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶುಭ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಹಣ್ಣು ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು કાપ કચડી ಮೋಸಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕತ್ತರಿಸಲು ಯಾವ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬುಧವಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಭಾನುವಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗುರುವಾರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬುಧವಾರ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬಜ್ಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಯಾಸ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ತಲೆನೋವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಬಜ್ಜು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಉಳುಬಾರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಚಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಲವಂಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೃದಯಾಘಾತ option C kidney stone option C ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಟಿಫಿನ್ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು option C dosa option C ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು option C besan dosa option C idli sambar ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬೇಸನ್ ದೋಸೆ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆಯವರ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿ ಗ್ರಹಗಳ ದುರ್ಬಲ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ Música Música Thank you.